Dolce, né, chama? može penjanje nikako sve se cigari i bez pića. E, e. eh, organizam. 这太露了，撸。